Bidea zein den gauden egoeran, gatazkaren ondorio guztiei heltzea eta horrek esan nahi du presoei ere begira jartzea. Presoek eskubide batzuk badituzte, eta eskubidez gain ere ustez denon bete beharra da horiek alik eta azkarren etxera ekartzea, bakeak ere bidea egin dezan. itzultzerik libe Bide, oin bide, ez zato posible Izaterik zein baita eskubide Erantzun ezan bidea zein du Zio bide, ez aldun posible, denak izaterik errikide Bide, zapalduen bide bakoitzan atzetik bestea bizikidetza jarrita elbide denak eskubide denen jabe bide baten zailena da astea herri gaztea luze bidea gelditzeko batere astirik gabe hasia da sentitzen ekea talare oinez izan arte libre kilometroak laburtu nahian, gabiltz taupagaz taupaga taurrun dagon azkenengoa, ekarri arte bertara. Itxasoz airez eta errepidez, bidea izango gara trarai larai larai larai bidea izango gara eta garren urtea ez da erreza izan inorentzako. Ez da sareren jarduna kalean aktibo eta indartsu mantentzeko ere ez. Baina lortu dugu, izan bidea dinamita jarri dugu martxan, eta pauso garrantzitsuak eman ditugu gainera. Eta hori, herri zerri eta auzo zauzo kalean gauden norbanako, bakoitzaren esfortzuari esker da. Neka ezina garelako, neka ezina izan zarelako, Fran. Zure utxune handia izango denaren, asko zandiagoa da eman diguzun guztia. Eskerrik asko, Fran.